各位中意睇本频道嘅老友记阿爷，依家啦你哋讲，唔该你哋帮手宣传出去。七月一日系应该定为香港可耻日，事关自从北平共匪响中华民国八十六年截据埋香港之后，钦点果三条北界冚家产过街老鼠，老懵懂当炉蒸拉埋果碌六八九粉肠之歪。 窿中做埋，损害香港人利益，益晒共匪嘅案鸠政策，搞到民不聊生，人人喊打，共匪拉佢班流罗，好似黎二年嘅民战联拉工联会嗰班冚家产响香港所做嘅罪行，真系罄竹难书。所以阿爷响树宣布七月一日系香港可耻日。 请各位老友记提心，还我河山，打倒共匪，还我河山，打倒共匪。